baitun fil jannah maknanya rumah yang disedia di dalam syurga untuk siapa tu untuk orang yang sentiasa buat kebaik ke, kebaikan ke, akhlak mulia baik sopan santun dia dan sebagainya jadi hadis yang pertama kita pergi mengikut masa dah eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Maksudnya, sesiapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bina sebuah rumah besar iaitu mahligai istana besar di dalam syurga macam 10 kali kul huwallahu ahad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita masuk di dalam satu tajuk pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Jamadil Awal tahun 1444 Hijrah dan minggu yang kedua juga di dalam bulan 12 tahun 1000 eh, tahun 2022 hadis yang kita baca pada hari ini uh, eh, bukan dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah tapi sebagai hadis-hadis sahih yang uh, dipilih dalam tajuknya baitun fil jannah maknanya rumah yang disedia di dalam syurga. Untuk siapa tu? Untuk orang yang sentiasa buat kebaik ke, kebajik ke, akhlak mulia, baik, sope santun dia dan sebagainya. Jadi hadis yang pertama kita pergi mengikut masa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad" ashara marrat Allah lahu baitan fil jannah Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Maksudnya sesiapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali maka Allah akan bina sebuah rumah besar iaitu mahligai istana besar di dalam syurga. Macam 10 kali kul huwallahu ahad. Yang keduanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Hadis ni ada di dalam Sahihut Targhib nombor 505. Sesiapa yang penuh tempat kosong. Maknanya jangan ada tempat kosong di waktu semaya utama sekali. Lepas tu di dalam majlis-majlis yang adanya perjumpaan eh, yang orang begitu ramah Ada lagi tempat kosong, tempat boleh orang duduk. Maka kita pakat kesok-kesok-kesok masuk masuk masuk masuk masuk we rapat-rapat. Nah, supaya orang hok tak ada tempat duduk, kita pun bui peluang kepada mereka boleh duduk. Dia pun boleh duduk. Nabi katanya Allah Taala akan angkatnya satu darajat. Allah alam kita tak tahu darajat banyak mana kepada orang yang beri peluang kepada orang yang boleh duduk ataupun boleh kau ruam bersama. Wa bana lahu baitan fil jannah dan balas saya bagi orang yang murah hati saat ni, orang boleh duduk, maka dia Allah Taala akan bina kepada dia istana besar, rumah di dalam syurga. Hadis yang ketiga hubungi dengan fadilat ataupun kelebihan bina masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka mifhati walau ka mifhasi qitatin aw asghar, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Hadis dikeluarkan hadis ada di dalam Sahihul Jami' 1128. Maksudnya sesiapa yang bina sebuah masjid kerana Allah. Walaupun besar sarai burung. Sarai burung ni bukan sarai hok buat dengan buluh dengan kayu dak. Bu, walaupun sarai burung hok burung gi buat sendiri tu. Kecil ya. Maknanya siapa-siapa misuan, ada saham dalam bina masjid walaupun 10 kok 20 kok Ha tu gambar katanya walaupun besar supaya dengan sayap burung. Orang tu buat masjid. Ataupun kecil pada tu lagi. Nascaya Allah akan bina sebuah mahligai kepada dia di dalam syurga nanti. Alhamdulillah. Nah, kita pun we ada saham belaka ni. Kalau dia orang royak katanya nak beli tapak masjid misal tu. Beli tapak tanah untuk buat masjid. Ataupun untuk apa-apa ha-ha masjid maka kita pun biar ada suan dari dalam dalam ha ni jangan lupa dan jangan kita nak plat ataupun lupuk dalam ha ni ada yang kepak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallad duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah hadis ni hadis sah ah, hadis hasan ada di dalam sahihul jami' 1340 maksudnya sesiapa yang solat duha pak rakaat waktu 2 waktu 2 dan semaya sunat sebelum zuhur maknanya lepas pada orang bel belum pada qomat Pak rakaat juga 2 waktu 2 bunyalahu fil duni bunyalahu baitun fil jannah dibina mahligai yang besar di dalam syurga kepadanya alhamdulillah nah kita hidup seumur semaya duha dan semaya sunat sebelum semaya zuhur dua-dua rakaat hadis yang kelima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridhan sesiapa yang ziarah orang sakit au zara akhan fil islam ataupun ziarah saudara dia dalam Islam maknanya buat tu kerana Allah lah sama ada ziarah orang sakit ziarah saudara Nah, nadahu munadin malaikat akan seru panggil dia antibta wa taba Malaikat akan seru orang tu panggil hai ceng kau di katanya mung adalah molek baik dan usaha mung pun adalah usaha yang dipuji ataupun diterima oleh Allah wa tabawwa'ta minal jannati manzila dan mung sudah pun tepuh ataupun cong tepat untuk nak pergi ke syurga ni orang yang ziarah orang sakit dan ziarah saudara-saudara dia sama ada waris ke saing dia ke orang yang dia hormat guru dan sebagainya semua tu adalah dikira sebagai apa baik belaka alhamdulillah hadis ni hadis ni hadis hasan ada di dalam sahihul jami' 1387 seterusnya saya ambil hak pandak-pandak hadis yang kena ni panggil saya pergi yang ketujuh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma shalla lillahi fi kulli yawmin thintay 'asharata rak'ah tatawwan ghayra fariidhah illa banallahu lahu baitan fil jannah hadis ni ada di dalam sahihul jami' 5736 Maksudnya mana-mana orang Islam, hamba Islam, abdin muslim artinya orang Islam lah. Orang Islam mana-mana ambil ismaye patu dia meratakan air dengan sempurna di anggota ambil ismaye saat ni. Maknanya dia ambil ismaye sempurna molek. Lepas pada tu dia ismaye pula setiap hari ismaye sunat Bukan semaya fardu ni. Semaya sunat dia periduk sungguh. Cukupnya dua belah rakaat. Semaya ke apa eh? Sunat rawatib. Ni kalau dia nak bila tak? Bila jadi cukup lalu. Belum subuh dua rakaat. Belum zuhur pak rakaat. Jadi nerah. Nah. Uh, lepas zuhur dua rakaat jadi lapan lepas maghrib dua rakaat jadi sepuluh dan lepas isya dua rakaat jadi dua belah ni hak Nabi amal so'mu ulama pakat sepakat katanya ni adalah sunat mu'akkadah sunat yang Nabi jarik nak tinggal sehari-sehari dua belah rakaat lepas tu kalau lah kita nak buat juga seperti mana hak Nabi buat tapi bukan semua nak hari iaitu nya belum asar ada dua rakaat ataupun empat rakaat belum asar belum maghrib dua rakaat belum isyak dua rakaat jangan peling dah saya dok royak belum belum belum tu maknanya lepas ada bear belaka tu lepas ada bear bear bear bear bear, bear. kita kau kita nak semaya fardu tu dia panggil belum zuhur belum asar belum ngorik yang hidup peher katanya ah belum belum orang bear apa dok, yang hidup peling nah gitulah jadi Allah taala akan bina rumah mahligai besar bagi orang yang ambil ismaya sempurna dan semaya cukupnya sehari-hari 12 rakaat semaya sunat alhamdulillah yang kelapai. Hak ni kita masuk dah masuk nak sokmo ni. Sebagai akhir untuk hadis pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq" Siapa masuk kedai? Kedai di sini tempat jual, tak ada kira nak besar ke nak kecil ke kedai ke apa. Faqal, maka orang tu dia sebut. Sepatutnya kena ingat belakang ni dah. Sebab kita pergi kedai seumur anak hari. Orang tu sebutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam sekat tu. Tapi boleh jadi ada ton hak setengah, hak duk tengah tu boleh jadi kita tak ingat mana. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت waktu kita dah ingat semua lah tambah sikit lagi wa huwa hayyun la yamutu biadihil khair Allah sentiasa hidup tidak mati dan kebaikan semua kebaikan ada pada tangi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir dialah yang kuasa dalam semua hal tiap-tiap perkara. Nabi royak katanya siapa yang baca hak ni ketika dia masuk dalam kedan, masuk dalam nak. Kata Allahu lahu alfa alfa hasanah. Maka orang ni Allah Taala beri pahala kebaikan kepada dia ribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfa alf alfa sayyi'ah. Dan Allah apuh dosa dia, dosa kecil-kecil dia ribu-ribu kejahatan kesalahan wa rafa'alahu alfa alfa darajah Allah angkat kepada orang ni ribu-ribu darajat wa bana lahu baitan fil jannah dan Allah bina sebuah mahligai kepada dia di dalam syurga tengok ni duduk di kita tahu dengan tak tahu ya? lepas tu buat tahu pak amal kau tak amal lepas kita masuk nak masuk kedai ni boleh katakan selarih kalau tak baca pasal rugi dah nampak kena kena tepek dalam dalam kedai nak ha tu orang Islam masuk kedai bila baca doa ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir saya yakin katanya kalau siapa ulek ulek ulek ulek ulek baca dah lama-lama ya ingat sendiri ha tu nak we kita baca ya ha ni hadis ni ada di dalam sahih al jami' muka itu eh, hadis yang ke 9231 semua yang saya baca saat ni adalah hadis sahih belaka kecuali satu yang hadis iaitu hadis hasan ha itulah lebih kurang untuk pagi hari ini nak insyaallah kita apabila boleh dengar hadis-hadis nabi mudah-mudahan Allah taala akan beri nur cahaya dan beri kebaikan dalam kehidupan kita semua wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh